Well, and uh, tidak dimanfaatkan Yang memang berbeda tak boleh orang orang hak orang orang yang ada cinta orang yang ada dengko Islam orang yang kufur kecuali dengan Al Quran kami maka kita bersyukur di atas tauhid ini kita penuh mengikut kami Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berpandu dengan Al Quran kami sedang dimaksud yang dikasihi manusia di atas dunia ini boleh dibangkitkan kepada dua yang pertama Gulungan yang pertama Ijak banan mu'min Gulungan dia akan masuk syurga pada hari kiamat Dan satu gulungan lagi Ialah gulungan yang akan menjadi ahli neraka pada hari kiamat Itu yang dua gulungan yang satu Oh Sina cuma dia dikasih di jadi rumah dia Allah Subhanahu wa taala kita tentang keadaan manusia yang tidak beribadat manusia yang tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ketika nyawanya jadi halqu hatta ila ya ahadakum maut qala rabbi apabila sampai ada mati seseorang manusia yang banyak melakukan kejahatan Apabila sampai ajal mati bagi seorang manusia yang tidak mengampikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit saja mengerjakan amalan soleh maka dia berkata qala rabbi ya'mu. Ketika kamu kejahatku ketika mata terpelotok ketika kaki tangan berbuat baik ya Allah bawakan aku hidup semula ya Allah doing? Allah menurunkan Al-Quran bagi Nabi Muhammad untuk kita hidup mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kenunya jaga dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak apa lagi kita jadi orang sesat kita yang mau jadi hal itu insyaallah. Tidak cuma yang dikasihi dan dirahmati Allah. Fa idza nufiqa fis-sur apabila sampai masa tanggal kandar kami yang kedua manusia semua bangkit fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalu bangkit pada masa itu bangkit dalam keadaan ukwa muka tak ukwa dengan ukwa hidup di dunia di dunia cantik putih jelek kuat tapi berkemungkinan dia akan bangkit dalam keadaan hidup dalam keadaan mata runtuh dalam keadaan cahaya hitam dalam keadaan jalan pemimpin oleh peta suku di arah hina mati ada berbentuk babi berbentuk anjing dan sebagainya itu mengikut amalan masing-masing di atas dunia sila yang dikasihi dan dirahmati Allah faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika hum muflihun maka siapa yang mengembangkan amalan sholat Kami mendirikan saudara yang wajib yang sunnah Puasa siang yang wajib yang sunnah Kami memindahkan amalan-amalan sholat yang perintah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka mereka itu faulah itu Apa itulah mereka orang yang berjaya kau Apa yang lain? Tinggal bapa ada kuat. Allah Akbar. Fakulah lagi kan lagi nak kofir aku tahu. Mereka itulah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bukan oleh pak dia jadi bukti. Bukan dia mahu pak dia jadi bukti. Dia sendiri yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun maka kekal mereka dalam neraka jahannam. Dan fa wujud dibakar muka mereka di api neraka wa hum fi hadhihi muka dukhafi ayyuhum bayu api muka Allah Akbar sidang jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala apabila manusia Ya Allah, ya Tuhan kami. Buku kami dosen itu Al-Quran, ya Allah. Buku kami engkau eh, kecelakaan masa ini kami ya Allah wa kunna qauman dhalim kami menjadi orang yang sesat ya Allah dan itu pun kecelakaan menguasai kami cita Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah kalian yang kedua yang kita hidup Rabbana akhrijna minha fa'in qulna fa'inna dhalimun ya Allah Sudah kaya kata dunia untuk yang merangkak semua Inna Allah wafur rahim Wa kan Allah wafur rahim Di atas dunia Tidak asal mana kamu Asal mana pun Ya sifat ya sifat Merangkak semua Sifat Dia? Pengampun Allah maha pengampun Allah maha mengasihani Kepada hamba-hamba dia Tapi apabila berada Dan mengenal kejahatan Malu Allah Kalau sawfiha Walau kita Bagaimana aku. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita pasti lagi diberi peluang oleh Allah untuk beribadat kepada Allah. Untuk menyesal di atas apa yang kita cuai. Untuk menyesal di atas, di atas apa kejahatan yang kita lakukan. Maka dia hari itu mayat bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayat kita kembali berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senang ketika menghembus nafas yang terakhir dan kita dibagi dalam keadaan rupa cantik romi menjadi ahli syurga yang akan dimasukkan ke dalam syurga menjadi ahli syurga insya-Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yang merayu hak pada Allah ketika berada dalam neraka jahanam kita jauh daripada kita insyaallah jika jumat yang dikasihi sini dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian soalan saya kenapa para sahabat takut kepada Allah Subhanahu wa taala takut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kenapa sahabat bersungguh sangat beribadah kepada Allah yang diberikan Kenapa sahabat tak takut nak memberikan amalan kejahatan jadi merkoi, jadi mabai, jadi lama dengan Allah Subhanahu Sekarang mereka dibina oleh Rasulullah SAW Rasulullah membina mereka dengan Al-Quran Al-Karim Yatru alaih ayati wa yudakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Wa ikanu min qablu lafi walalim mubin Rafabinan Al-Qur'an Manhat Tabiah Rasulia Al-Qur'an Rasa membaca Al-Qur'an kepada mereka Wihati wipahel Bila teramal dengan Al-Qur'an tadi Apabila termasuknya Masuknya ke dalam jiwa dia isi Al-Quran tadi Dengan ayat-ayat yang berhubungnya dengan neraka jahannam, neraka tu, neraka ni Masuknya dalam jiwa dia yang istimewai syukur nikmat syukur yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam jiwa di ayat Al-Qur'an kami mengenai alam kubur maka disitulah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka takut melakukan kejahatan yang dimurkai oleh Allah dan mereka tidak berpuas-puas untuk mengabdikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala oleh musikan jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Mayalah kita mendidik kita dengan al Quran Karim. Membina kita dengan al Quran dari usaha boleh mungkin Al-Quran dari mulai ayat boleh masuk dari bingung kita kita mesti kita faham. Kita akan ikut Al-Quran dan ini perintah Allah kita bi umma'um bila-bila itu menikmati pikul. Allah perintah. Allah SWT agama kata kita bi umma'um bila-bila itu menikmati pikul. Hanalah kamu ikut Al-Quran dari. Hanalah dia pula wala tattabi'u min duni awliya dari itu lain dari itu selain pada Al-Quran dan itu selain dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan itu syaitan dan itu hawa nafsu dan ini dari itu lain untuk protein baik itu sudah jumaat jadi kasih jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat tadi kepada orang-orang yang masuk yang sungkan kepada hari kiamat saya kata alam takun tutla alaikum ayati fakuntum biha tadribu nina itu kapan yang hubungi soleh hamba Allah yang akan menjadi ahli syurga dengan Al-Quran tak ada kumpulai manusia yang menjadi ahli neraka jahannam gengir dan bersifah dengan Al-Quran tadi alam takun tutla alaikum ayati fakuntum biha tadribu sehingga Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Marilah kita kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran kita lebih, kita faham dan kita berusaha mengikut Al-Quran tadi, insya-Allah kita didayakan oleh Allah. Kita diredha oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia tidak redha tak ada ganggu, kita nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا بيننا اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والذي